Salir, pois foi o te que aguardei. чувствую, в омут словно падаю Я ты была теплее солнца Никому тебя я знаю не отдам Даже не с тобой знаю не порвется Ты мой верес, моя высота Ни одной второй такой не найдется Ты мой нежный кайф, моя красота Все проходит, но душа остается Я бегу по краю, но за тобой Я все понимаю, ты еще зла Тебя обнимает где-то другой но то не летаешь, даже взлетаешь Ты все понимаешь, там пустота Где-то вдали одна засыпаешь Вспоминай нас счастливых тогда Вспоминай, как меня обнимаешь Обнимай, прыгай ко мне Красавица